上课里面很好玩哦。好，现在我要让大家的画面都变成我的画面。老师，您的画面，平板画面是不是变成我的画面了。好，如果今天我们的演讲会场三百人，后面的人是不是看不到板子？对不对？可是如果你有这个板子在上课的时候，你看哦，我要写了，来一加二等于三，请问你有同步吗？ 有对，所以呢，其实不是所有的孩子都需要看黑板，你直接看你的板子就可以了啊，就有点像我们现在用广播的画面你看你的电脑荧幕一样的意思啊。那有老师一定问我说，那我可以把老师的画面给你，我可不可以看到你的画面？我可不可以看到你的画面？我刚刚为什么可以把那个这位小姐的画面弄出来？它的功能在于这第，我先停止分享啊。我刚刚做的动作在这个荧幕分享 大家看一下第三样，第三样，荧幕分享。荧幕分享的第一个叫做静态分享，是老师分分享给学生的，是静态的。我不能，我写字你看不到，就是我要给你静态的图示的时候，我用第一个，这样比较省流量。那第二个叫动态分享，就是我想把你我的画面给你，而且我要在上面写东西，马上给你，是动态的。那通常老师教学应该都会用到第二个，动态的哈。好，那。 第三个目前它还没启用，好，我发现它还没启用。那第四个来喽，第四个就是老师今天要指派小老师，好，第四个是我要指定学生，我点他以后，你看上面的画面，来，我麻烦十号的老师，你在上面做一下动作，等一下哈。好，十号的老师，请你在画面上随便做动作。十号的老师有在这里吗？十十号的老师。 可以，你可以解锁吗？好，已经动了嘛，对不对？他现在做什么动作，我们的画面都会是这个动作，全班都一样，对吧？没有，没有，我没有是透过这个了，他的画面来这里了，我讲错了，学生的部分是他秀过，透过这里秀给大家。好，那今天，哎，我来出一题数学题，好。 哦，停止分享哈，那这个就是诶，荧幕分享的功能哦。第一个，我的画面同步给大家；第二个，收集某个孩子的画面投出来。哦，甚至它还有第三个功能，我觉得也很不错，在测验里面哦。对不起，我讲的不照那个功能哈，我讲几个比较常用的测验。第二个选项里面的测验哈，这里有一个所谓的即时评分，即时评分哈，在倒数后面。 我现在做什么呢？你注意看哦。我现在如果我出了一个数学题啦，哦，我叫你们开小画家来来写答案。你看，你们四个的画面都在我上面。老师有看到吗？哦，那今天可能数学题啊，四个解题的方式都不一样哦。那我要来点评了。这边有笔，老师有看到吗？阿点，来，我们来看一下。哦，这里答案怎么样？答案怎么样？你都可以直接在这里做批示。 好，直接解题，让你看看哪里哪个哪个小朋友的过程是对的或错的？那我们这个功能最多可以四个人而已。好，那甚至我可以把一个其中一个人放大了哈。好，我点他两下，他就专门对某一个人，对某一个人哈。然后一样，我对这个人的答案，你可以直接做解释或标记等等的功能。 那这样老师清楚了哈，这个功能是随堂测验里面的，随堂测验里面的那个即时评分了哈。好，那我们再来讲我比较常用到的东西哈。 对，我马上就要做这个部分。好，我现在做随堂测验的部分了哈。 接下来的测验哦，并不是我们，哎，它是比较及时的，就是我们现在上课的一个测验的互动哈。那我们来试试看几题哈。好，首先第一个哈，我们来看一下随堂测验在第二个选项点进去之后呢，这边有一个全体作答哈。我们先不分组哈，我们用全体作答点进去之后呢，老师你会看到画面里面哈，第一个我们要的是全体作答，没问题。来，这有提醒，那我们先来。 测试第一个哈，哎，选择题嘛哈，好，再来我们要给他的时间是三十秒，三十秒哈，好，我要按开始作答。这里有一个答案勾选那个剪辑区域，会做什么意思呢？我们要拍的题目啊，必须先把它打开。那大他待会呢，他会从这个屏幕的画面里面截取某一块来当题目。好，我做一次啊，这里一定要打勾哈。好，按开始作答，哎，这个答题时间也要要打勾啊，开始作答。 好，然后好，好，那我就把我的题目的拉到我要出的题目的范围。呃，我刚刚不小心按到了。好，好，这样答案是不是？老师，你的画面里面，如果你有进教室的话，这时候应该可以回答了，对不对？下面会跑出 A、B、C、D、E、F 五个选项嘛，对不对？好，当你答完了以后，你看上面。 答完了以后，你的号码会变白色，你的号码在上方的地方会变白色，哦，那还有一号、四号、十二、十三、十六，你还没答题，好。那如果你有先进秒数的时候，三十秒到了，它会产生一个叉叉，哦，好，你看做完答了，他有没有帮我做统计？还没有它他不会帮我直接告诉你对或错，他只会帮你统计说答 A 的三个人，答 B 的一个，答 C 的一个，B 的有七个。 好，这个时候呢，你按这个答题结果哈，点一下，点绿色，哎，没有跑，好，点红色的区域，点红色的区域，它会帮你秀出来，来这三个小朋友，啊，到像我们班都会跑出中文的哈，比如说五大明、王二呆还是什么就出来了哈，你这个很明显知道，可是问题来了，哪一个答案是正确？你要老师要自己填。 这个地方老师要自己填答案，例如说我这题答案对的是 B 好了，好，然后就按记录学生总分，把按按下去。那学生自己对得的地方，他会他会在他的账号里面会得到一分，会得到一分。那这里所谓得到一分哦，加一点跟我们那个刚刚前面奖章那个没有关系哦，哦那个没有任何关系，不会说这里得一分奖章就多一点，不是哦，那这里还没做串联，哦，好。 可以可以可以，你得你这堂课得得分几分以后，你最后平板里面有个地方就会显示你得的分数。好，我秀给你看，啊，应该是在这里就看得到了。好，刚刚答对的人，学生成绩。 好，老师有看到吗？刚刚答对的人，这里有加一，有加一，有没有绿色绿色条线条的地方有加一，有没有？好，你就可以看得到。再讲一次，在成绩管理里面的呃成绩测验随堂测验里面的有一个学生成绩，目前答对一题的有这七个人。好，那如果你再答对第二题，就有第二分。好，那当然我是建议呃伟商这边上次如果这个得分能自动跟 w e b 上面的做加。 绩点哈，我觉得也不错了哈，因为我们要给他分数，就是给他绩点的功能哈。哦，哎，罗伊好像没有这个功能哦，没有这个功能，嘿，好，这个版本没有，他们会写下来，嘿，好，那刚刚的作答哈不止。 不止只有刚刚的选择题哈，那我可不可以用填充题？啊，当然也是可以哈，甚至连计算题都可以。好，那我可是呢，我先讲哦，计算题那些就没有办法特别的主动判断答案，因为可能我题目答案是二分之一，我在那一答案的地方不容易输二分之一啊。老师，你懂我的意思吗？不像 A B C D 有绝对的答案嘛哈。那我大概做一下它的方，比如说填充题好了哈。好，假设。 好，老师那边应该有题目了吧？啊，他应该都是以截图的方式，而且填充题的部分呢，哎，你们没有看到题的图吗？应该会有图哦。对，你要点看题目哦。这边看题目。哎，对对对，有时候就会答案，所以我在最后在答案区的地方。 像二，如果二跟五，也许我们在回答答案的时候，跟孩子讲说要怎么回答比较适合啊。哦，可以可以，你现在想要看大家的答案对不对？没有，他最多只能四个。好，我再做一次哦，先看人家的画面叫做即时评分哦，这一个啊，点进去之后呢，你最多就只能选四个人吧。 可是可以轮播嘛，对不对？好，预览模式是有这样的一个简简单的画面的，当然是可以这样这样看了哈，好吗？这个还没点进去看哦，再点一下是人头模式哈，再点一下是预览模式。那今天好，我很明显看到我答案要的是三加二，我就可以点这个人，点一下他就变答。那接下来老师就可以讲评哦，这个人答对了，写的很好。 啊，甚至讲的很好，以后我就把这个画面分享给大家。你那边等下应该会有灯，对不对？啊，好，再按推送画面，这样就传到你的笔记里面了。那希望你。 选六个人，六个画面同时出来，对，可是我们板子那么小，选六个，投影机好像也没那么大。是啦，啊，十四个的时候哈，点率其实就已经就已经不大了。四个其实就已经不大，这里的投影机很大，我们教室里面大概八十寸来讲的话，其实没有到很大。 那到时候如果你这里直接有一个互动笔，这个板子是硬的，啊，然后点笔，你就可以直接在这讲解哪一个讲错、讲对，小朋友叫上来，为什么你要这样做？啊，小朋友可以上来讲解给大家听。 除了刚刚的，等下的计算题跟刚刚的填空题模式会一样，然后我们来一个比较特别一点的哈，呃，这里有所谓的一个抢答题哦，好，我点完以后，现在没有声音了，照理说会有心跳的声音，好，有人已经按抢答了，来十四号，十四号老师，请你上台解题，我们班小朋友，你抢的就是你要加分的时候了，你按的那个红色的点代表你已经考虑完了、哦。 来，请回答，他就要上来解题给大家看。啊，那小朋友很紧张，因为那个音乐音效咚咚咚咚咚咚咚咚，他们特别喜欢玩这个东西。哦，可是下一个画比较麻烦的地方在哪里？刚刚那个咚咚咚咚的画面有没有占很大？会把我们的题目挡到。哦，所以我已经建议他们那个咚咚咚咚咚咚修小一点。啊，甚至说题目也可以直接让我截图到你的板子里面。你就左边题目，右边一个红色。 看完了，再拜拜。如果纸上写完了，知道怎么剪你按那个，这里就泡出你的画面。刚刚是都没有叫老师拍照啊。如果你这里有拍照的话，这里就是你的照片。刚刚这样来做辨别哈。那这个东西真的是蛮刺激的。可能刚刚音效没有开，所以感觉不到那么立体。这有音效吗？ 这没有接受，没关系，大概知道就好了。有人接。小超喜西。好，对对，就是要做答题的动作了哈。那再来讲分组，再讲分组。刚刚都是个人答题了哈，刚刚都是个人答题。好，那在分组的部分呢，一开始啊，我们就要做设定分组了，所以很多科任老师这里很好用哈。 所谓的分组答题呢，是说我会先帮你们做分组，分完组之后呢，你们其中的一个平板只要答出答案，你那一组就等于代表你那一组答出答案，好，所以很多人四个人一组，然后根本不跟人家讨论，算完答案他就按下去，那没有分组的功能了哈。我所谓的分组是说大家一起可以讨论完以后再来按哈。那所谓的设定分组，第一个设定分组不是我设定哦，你看我点进去之后，我要四组好了。 好，这里这个时候呢，我就跟你讲，哎，这区的老师你们是第一组，所以你们按一，你们在选平板里面的“一”，对，好你们选一啊，这边老师选二，啊那边老师选三，这边老师选四，所以呢，也就是说最后在抢答题的时候，你们其中一个按的就代表你们这组已经已经抢答了，它自动帮你们分好组，我们来看分组的结果，十六号我还没分，好，我是第四组。 好，我们来看分组的结果，他都帮我分好了，有没有？第一组有三个人，好，第二组有四个人，那到时候各会名字就产生了啦，好。那这样做的时候，哎，这样就是分组的，哪你把可以把它记忆了，我这里不记忆哈。好了，接下来就是分组作答，好，例如说，哎，我刚刚没有记忆，好，记忆完之后呢，你按分组抢答，就是例如一样，你再选一个题目嘛，哈，那。 这一组的三个人，只要其中一个人送出答案，就代表你们那一组都送出来了。嘿，它是一个小小小的功能哈。好，那这里还有一个随机选号哈。如果今天可能口头问答哈，来，台湾的首都是哪里？好，我再点一下的时候它就停了。我点画面中间，好了，一号老师，好，一号老师，你这时候就要起来回答了。 好，再讲一次这个功能在哪里？在随机测验里面最下面有一个随机选号，点一下，再点一下就停了。好，这个这个功能还不错啦，有时候要选谁不知道的时候。啊，它设定就在这里。哎，对，就是我刚刚说抢答题一样的意思，这个东西就是要他们一并一并来处理的，哎，因为。 坦白讲，我说的阿弟的想法跟我们的想法不一样。他们是系统逻辑很强，有没有？那实际应用是我们要给他回馈，所以我们现在给他回馈了，他们应该会带回去看。OK。那听说刚刚那个咚咚咚咚那个已经有修正了，已经写在下一个版本了啊。我们可能不久之后就会拿到更新版本。那这个就跟那个咚咚咚咚，想答题那个部分哈，其实他这个用意会不见啊，他一开始不会有了，老师你知道我的意思吗？我们再做一次啊。 这个东西其实就是选完以后点它，然后再点一下它就不见了，所以这个东西其实没有关系啦，只是临时挡到那个东西而已。他既然说他回答了嘛，对不对？我们是找人哦，找人然后再开始出题目嘛，所以无妨。好，那水冷测验大概就这几个功能比较重要了哈。 然后，荧幕板书刚刚已经做过了哈。荧幕板书是我最常做的事情哦。我讲完一个大题、例题，我就把这个东西传给他，或者我在国语用用那个光碟教学的时候，有一些很重要的补充资料，哦，像大意这一课的大意还是什么的时候，我就光碟画面是光碟嘛，对不对？我就这时候按发送这个画面，再讲一次哦，在荧幕荧幕板书里面的传。 送板书，这时候你那边就有灯灯，啊，然后你就记得去开笔记错题这个 A P P，你可以自己开，不用我统一开，然后你就可以看到课程里面有一个叫做今天的教育训练，那个课程笔记在这里，好，教育训练里面，好，这一章就已经来到这里了。所以我一个故意课程整个讲完，可能传了十几章给你，你今天回去就可以 review 今天上的内容是什么。 哦，review 今天上的内容是什么？那我觉得还蛮好的，它就变成说这一本是一本书的意思了，哦是一本书的意思。哎，那到目前为止不晓得老师还有什么特别的疑问，我们趁趁现在把它做澄清一下。啊，目前是这样，可是他有在研发工具了，对吧？我没讲错了哈，是，他未来可能会朝向直接从光碟汇入。 汇入， <laughs> 嘿，那因为他可能这块慢慢在跑，还没有再注意到这一块这样子。是，好，可以，那我来做，影片不一样，对不对？好，啊，这里是比较进阶的部分了，我们来看看。好，那老师，这记得吗？这是老师进来的账号，啊。 好，那这里有一个隐藏式的，你把它点进去。来，这里有一个分组，老师你可以看屏幕一个分组。好，点进去之后，好，我要开始新增一个分组了，来点，我叫做 A 组。好，那下面这个地方你一定要勾。我今天分组我是要分什么人？例如说我解释一下啊，例如说我今天权限我只有谁？我只有一个班级可以看。 可是呢，老师，你虽你可能是上了五个班的科任老师，你这里就有五个班，老师懂我的意思吗？那我先假设啦，我这个这个类别我要建同军团，我的同军团有在有人在二年一班，有人在三年一班，有人在四年一班，你就可以依序都把它打勾起来，然后分别从各个班级挑出这些人，那你传的东西就是到这班级这些人的手上。那一般我们上课现场不用，就这个班嘛，哈。 打勾起来之后，按下一步。好，这些人是你的班级。好，这个第一组的人，啊，一号、十一号，这这几个第一组，啊，按储存。好，再来新增 B 组，记得这里打勾，下一步，第二排这些人，现在懂我的意思了吗？好，那我我先建两个组就好了。接下来我要派东西给他们的，来教材。 新增教材，呃，我随便点一个答案哈，好，就这个这个 A P K 好了，教材不能 A P K，教材不能 A P K，教材的格式哦，不能不能是纯字档哈，呃，好，好，我这张教材是一张图片哈，好，给它一个名称。 那确定之后来哦，重点在这里哦。好，如说图片我就打哈。来传送的对象里面你看得到吗？有没有看到 A 组跟 B 组？我今天不是要给全班哦，我是要给这个班级你们的 A 组，你们拿到的是我这张照片哦。好，按传送。好，这个时候 A 组你拿到的是这张照片，那 B 组一样，你就传别张照片，就可以把不同的作业传给不同的组别，或不同的教材传给不同的组别。作业也是一样。 你分好组了，你今天作业可能，呃，你需要 A 组做一个实验，B 组做一个报告，等等的都可以透过分组的东西来拍这个概念。不过还有还还有一点时间啊，我来介绍一个一个。